En marzo de 2017 una paciente escapó de las instalaciones de ciencia radical de la Fundación RKLO en Ávila, España. Tres científicos de RKLO fueron en su búsqueda. En octubre de 2017 unos excursionistas encontraron varias cámaras con fragmentos de vídeos dañados. Estas son las imágenes que se consiguieron recuperar. Pueden herir su sensibilidad. aquí hay restos. Es verdad, hay Parece una vértebra. ¿Y esto qué es? Asier, ¿tú crees que esta es la ruta por la que se ha escapado la paciente? Sí, yo creo que es la ruta más correcta. ¿Viste algún resto el otro día? he visto como restos de sangre eso por el suelo. Tiene que estar por aquí cerca. Es peligroso. pues estará era en, su perfil ponía que era psicológicamente... ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es eso? Parece una mano. Vamos a tomar la muestra para mandarla al laboratorio. Parecen recientes, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Dios mío. Pero ¿qué, es lo que ha podido provocar semejante... Ten cuidado, ten cuidado. Tienes que proteger bien las cuevas. ¿Ha podido ser el paciente que se ha escapado? ¿El sujeto tiene esa fuerza para arrancar una mano? que vamos por aquí mejor. ¿Estás seguro, así Sí, he oído algo. ¿Qué es eso? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Has visto algo, ahí? sido un niño. Y reciente, reciente, mira, está sangre coagulada. Dios. Vamos a tomar muestra también junto a la mano. No toques, ¿eh? De acuerdo. Sí, puede estar infectado. ¿Qué ruido ha sido ese? ¿Será un pájaro? No sé. Yo no estoy seguro. Vamos a protegerlo bien. Y a coger un poco de sangre también. Sí. Sangre. Otra vez ese ruido. Sí, algo cosas raras. Que no será nada, que será aquí. No sé yo, ¿eh? Me está dando muy mal rollo. Vigilar un poco la zona, a ver. Estoy mirando para allá, no he visto nada. Otra vez el ruido. Creo que viene de por allí. Bueno, vamos a... Como del interior del bosque, ¿no? Sí, suena por allí dentro. Vamos a continuar a hacer buscando algo. Sí, pero hay que establecer una zona segura porque esto parece bastante peligroso. Dios mío. Atento. Espérate, ahí, ¿qué es eso? Hay una calavera. Ah. Dios. Más restos humanos. Ah. ¡Dios! Ah. el ruido. Ah. ¡Otra vez ese ruido! Rápido, nos tenemos que reagrupar. ¡Reagrupémonos! Vamos a crear un, campamento. Vamos para allá, a ver. ruidos por todas partes. Sara, vamos a intentar mantener la calma. ¡No puedo! Tranquila, tranquila. ¿Dónde has dejado las muestras, Sara? ¡Dios! Y te has dejado también el equipo. Hay que volver a recoger tu equipo. Pero ¿os acordáis dónde era? Creo que era por allí. se puede perder la muestra! ¡Mira ¿Pero, se han llevado las muestras. ¿Dónde están las muestras? Dios mío. qué, puede ser? ¿Quién se las ha llevado? Pero es que faltan también... Se han llevado los dedos. ¿Es verdad? ¿Pero cómo? Pero si hemos pasado algún momento por aquí. Mira, es que me estoy poniendo nerviosa ya, ¿eh? ¿Verdad? Es mejor que, nos vayamos de esta zona. Sí. Yo creo que corremos peligro. Vámonos al bosque. Vamos a protegernos. Dios mío. porque en abierto debe ser más peligroso. ¿Dónde podemos establecer el campamento? Mira, aquí en una zona despejada, pero mejor a cubierto, ¿no? Sí. porque se está haciendo ya de noche. Yo sigo escuchando esos ruidos, ¿eh? Sí, hay, muchos ruidos raros. sí. Hay que intentar mantener la calma, si no nos vamos a volver locos. está todo lleno de ¿Encuentras algún sitio un poco más despejado? Sí. Aquí podemos acampar. Sí. Vale. Entonces nos quedamos por aquí. Sí, yo creo que... Vale, pues acampemos aquí. Acampamento. aquí se ve bien, ¿no? Sí. Vale. ¿Has escuchado algo. ¿Qué? ¿Has escuchado algo. Oh. persona. ¿Es el sujeto? Sí, es el paciente. Sí, eh, lleva la muestra en la mano. ¿Está viva? Vamos a ayudarle. ¿Puedes hablar? Hola. Hola. Hola. ¿Estás bien? Vamos a, llevarla a la zona para que pueda sentarla un poco. No está bien, ¿eh? Parece que la han... Bueno, en fin. No, <laughs> no quiero decirlo. No se ponernos por aquí. ¿Ha recibido algún tipo de, agresión? Mira, tiene las muestras. Ponla aquí, ponla aquí. Joder. Déjala aquí. mira las cosas vitales. Vamos a ver. dilatada. Sara. El pulso Está en estado de shock, ¿verdad? Habla, ¿estás bien? ¿Estás bien? Creo que tiene frío, a lo mejor si le podemos ofrecer una... Los labios. Sí. Está como morada. Si le puedes dar una manta térmica. ¿Tenemos agua? Una manta. Sí. ¿No la tenemos por ahí? Vamos a taparla. es. ayúdame. No está bien, no está bien. Madre mía. ¿Pero qué está eso? ¿Qué, tiene la muestra? Quítale, quítale la muestra de la mano. No quiere. Tranquila, estamos aquí para ayudarte. Son los ruidos de antes. O sea que ya era la que estaba haciendo esos ruidos. Tendremos que llevarla al centro, ¿no? Sí. Es que llevársela de aquí, aquí no puede... Pues no sé, pero aquí no puede estar. Está muy... está herida. Mira a ver si la sangre es suya o... Dios mío. ¿Es suya o es...? Esta sangre no, no parece que brote de su cuerpo. No. no si tienes con las manos y todo. Hay que llevar la gente. Sara! ¡Dios! Por favor, por favor. Tengo que ayudar a Sier. Así es. Así es. ロシアンとン

寿司やったサ僕ゲメだけ僕ボゲだけ Tengo que ayudar así. Pasar del largo. Voy a pasar de largo. Pasar de largo. Oh, Dios. Pasar de largo. Oh, Dios. Tengo que ayudar. Tengo que llevarme la prueba de esto. <laughs> me he caído. se puedo ir. no, No, no, no, no, no, no, no. Se desconoce el paradero de los tres científicos. Si posee alguna información sobre la localización y estado de salud del equipo científico de RKLEO, por favor, póngase en contacto con RKLEO mediante las redes sociales disponibles.